どう見ておい俺のパートナー見てみろずっとどこ押さえてるよおいおいお前ら正義のヒーローじゃねえのかなんでマリカ勝つためにこの野郎あそれなんだおいなんで俺こんなに体中で酒してんだよ試合終わってリングの上で酒飲んでるバカもいるしよおかしいだろなんだこの今日の試合はよ信じらんねえこれが本当に公式戦かよチャンピオンシップだよチャンピオンシップ <sighs> お h 優勝優勝と <coughs> 同じだけの勝ち、はい、優勝です優勝もう優勝したもう優勝した当然でしょうチャンピオンああ謙虚なことは言いませんけど、はい、僕は謙虚なことは言いませんよ 挑戦させろ負けたんだ挑戦させろタッグリーグ優勝かけない負けてんだ負けたんだ挑戦を受けろベルトをかけろ championship yeah championship yeah yeah this was that punch I was talking about we just we winded we punched it right in the face oh. ah. Yes! Yeah. I feel good. Perfect. Perfect. Coach Gucci, best coach around. Best coach. Gucci. Yeah, okay. Gucci. Ah, thank okay. Ah, ah, ah, so, so, so. Ah, ah, ah. はい。結果がすべてよ。結果がすべてよ。オッケー。おい。おい。おい。やったー。挑戦だ挑戦。やっ。